storm Dzwoniłem do ciebie w karty Bieda czarne spodnie, moje czarne Nike Para też na mnie, para też we mnie W bani Meksyk, ale ja chcę tego więcej Siadam z tramwaj, no i jadę do niej Pewnie тебе без